¿Tienes una impresora de gran formato Epson F570? ¿Tiene el error que ves en pantalla? ¿Aún puedes imprimir pero te da terror que quede bloqueada en cualquier momento? ¿O ya está bloqueada y no te deja imprimir? No te preocupes. Soy María del sitio web recepalmohadillas.com. Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer. Paso 1 haber creado en el disco local C una carpeta llamada recepalmohadillas.com, haberla excluida del antivirus y descargado el programa en dicha carpeta. Paso 2. Descargar e instalar el complemento en nuestro sitio web. Paso 3. Colocarla en modo de reparación. Abajo en la descripción te dejaré un enlace de un paso a paso de cómo hacerlo. Paso 4. Activar el programa con la licencia recibida. Abajo en la descripción te dejaré un enlace de compra. Paso 5. Abrir el programa y oprimir el botón de la izquierda. Recuerden haber conectado la impresora al puerto USB. Paso 6. Para el error que ves en pantalla, hacer exactamente lo que se hace en el video. Paso 7. Para que se apliquen los cambios, apagar la impresora, desconectar todos los cables, esperar 10 segundos y volverla a encender. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Si deseas mantenerte en contacto, contáctanos por WhatsApp al número que ves en pantalla. Nos vemos pronto.